Takže čus, tady to je JK Feratus. Řekni ahoj. Ahoj. Je 22.3.2023. 2023. Wednesday RM tancujeme. A Feratus se dneska vydává na projekt Karla Běliny Via Ferrata Panské jednoty B+. Je to tady na Mlinářově kameni, takže jdeme na to. Takže to bylo asi to B+, ten výšvih. Tady po Polaně. Docela nás to prověřilo, protože jsme měli boty od bahna a smekalo se to jak čert. Ale zvládli jsme to. No a tady už je to, proč, čemu se má smysl líst. Jo. Tady tyhle ty prostě skvělý výhledy, skvělý výhledy na labe. Lovoš tam vzadu. A JK Feratus už dospěl k dalšímu vodu. A tady nám kodl nachystal nějakou průplasku, nějaký komín strašný. Vůbec se nám tam nechce. Ale toto je zpestřeníčko nějaký. Tam si stoupně na ten stup, jak jsem ti ukazoval. Na ten. Ještě níž, níž. Tak, to je ono. A teď až dolů. Nebo tady, tady na ten, no, to je ono. to JK Ferratus, tohle to. Výborně. Stopni si víc doleva, víc doprava teda si stoupni tou. Rádička. Stojíš, musíš vždycky pěkně stát a přecvakávej. Výborně. A cvakej. Cvakej, cvakej, to musí být fofr. Já nevím, to musíš vědět ty, jestli ti zima nebo ne. Hezky a tvak. Opři toho ten zobák zase, opři toho ten zobák tam. Víš, no tak. A zatlač. No a je to. Parádička.